بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Şu İmam Buxoriy va Muslim keltirgan hadisdagi so'zlarida. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "To'rtta narsani haqligiga men qasam ichib guvohlik beraman. To'rtta narsa borki, haq. Men qasam ichaman kerak bo'lsa." Birinchisi, La yatavallallohu ahadan fid dunya yuvalihi g'oyahu yawmal qiyam. Qaysi bir bandani Alloh dunyoda do'st qilgan bo'lsa, banda Allohga do'st bo'lishiga intilib, Alloh tomonga intilgan bo'lsa, qiyomat bo'lganda bu do'st bo'lgan bandasini boshqa joyga tashlab qo'ymaydi ishini. Alloh shaxsan o'z ishini tekizlab beradi. Dunyoda kimni do'st qilyapsiz qaraylik. Kimlarga intilyapmiz, kimga o'xshash harakat qilyapmiz, kimga etagini tushyapmiz, kimni orqasidan ketyapmiz. kimi bergan o'lchovi bilan yashayapti o'sha xotinini yetalab oq kiyintirib hammaga ko'z ko'z qilib chiqishlikda g'arbga ergashayotgan bo'lsak shular bilan birga bo'lamiz vaholanki musulmonlik da'vosida oldinglarga qo'yilgan qadahlarni olib kelin kuyovga baxt tilanglar e, bor gapni gapiraylikda tilak nima tilak bu duo duo kimdan qilinadi kimga qilinadi ollohga qilinadi ollohdan so'rayapti nima qilib turib gunoh qilib turib so'rayapti endi uch oyda ajrashib ketdimi kelin kuyov xafa bo'lmang Chunki qumni suv qurilgan bino bo'ldi. Yoshlar orzu havas dedi, o'zingda bir bol bo'ladigan to'y dedi, bir dedi, doğru adı. deydi, doradi. O'sha chiqqanlarni boshidan shaxsiyat qaranglarda, mana otalarimiz esharayogan chiqqan mazlatilar. Zo'r Çünkü Chunki oldu bizga boshqalar ko'rsatib qo'yapti. Biz o'lchovni islomdan o'rganishimiz kerak. Allah'a derken qiling, payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan yo'lda yuring, ikki dunyoda aziz bo'lmasa javob. Dunyoda Allohni do'st iken bandani qiyomatda Alloh boshqa bandasiga tashab qo'ymaydi. O'z ishini tekizlaydi. La yacilullahu va sahmi fil islam kamallar sahmalahu. Dunyoda islomda ulushdagi bo'lgan kishi, ibodatda, iymonda, taqvoda bo'lgan kishi qiyomatda islomsiz, iymonsiz bo'lgan odam bilan iymoni islomiy bo'lgan odam barobar bo'ladi. Dunyoda ham. Dunyoda ham. Mana hayotingizda bir musibat sodir bo'ladigan bo'lsa, iymonda, islomda Robbisini tanigan odam zo'r qabul qiladi. Shoir aytayapti, agar seni deyapti, chayan olsa sen chayan deb shikoyat qilmada, ilonni zahariga antivaksinatsiya bo'lib qoldirib qo'yib. Ya'ni chayan chaqsa ilon zahar o'tmas ekan. Chayan chaqvasa, bu ilonni zaharini tashlamaslikka dori bo'lib qabul qilar ekan Endi Allohni tanimagan odam mana shu narsani musibat deb qabul qiladi. boshiga yetgan bir qarzmi, bir musibatni kasal yetadigan bo'lsa, mu'min odam gunohini kechirishligiga kaforat bo'ldi deydi. Yaxshilik bilan qabul qiladi. Nariy odam musibat deb qabul qiladi. Dunyoda o'z insonsiz bo'ladi agar islomdan xabari bo'lsa. uchinchidan dan La yuhibbu ahadun qawman illa kana ma'hum yawm al-qiyamah. Ibn Mas'ud aytadi, kim bir qavmni yaxshi ko'rsa dunyoda, qiyomatda albatta shular bilan birga bo'ladi. Serialni qayta-qayta Yaxshi ko'rganim uchun ko'ryapsiz esingizdan chiqmasin. Yaxshi ko'rganim uchun ko'ryapsiz va aksariyati bizni foydamizga emas, tarbiyamizga buzuvchiga sabab bo'lyapti. Bu televizorda birov mutlaq harom, mutlaq halol deyishga haqqi yo'q. Harom joyi ham bor, halol joyi ham bor. Bu boltani singari narsa. Boltani yaxshilikka ham ishlatsa bo'ladi, yomonlikka ham ishlatsa bo'ladi, faqat ko'proq yaxshilikka ishlamayapti hozir. Chunki siz tarbiya bermayapsiz farzandlaringizga, tarbiyani o'sha yerdan olyapsiz. Yolg'on to'latyapman. To'rtinchidan Ibn Mas'ud aytadi, La yasturullohu ala abdin fid dunya illa satarallohu alayhi fil axira. Qaysi bir bandani Alloh dunyoda aybi nuqsonlarini yashirayotgan bo'lsa, demak qiyomatda ham yashiradi. Qiyomatda banda haqqo surasida aytganmiz tafsirida. Bandasini o'rab qo'yib, kitobini qo'liga berib qo'yadi. O'qi. Gunohlarni ko'rib, tamom bo'ldim deb turganda Alloh taolo hammasini savobga aylantiradida keyin pardani ko'tarib qo'yadi. Odamlarning nazarida birorta gunoh yo'q, birorta ayb yo'q bo'lib ko'rinadi. Dunyoda birodarlar, gunohlarimizni Alloh yashirib, ayblarimizni birovga bildirmayotgan bo'lsa, bu bizni esliligimizdan, biz shu gunohni zo'r tadbir bilan qilganligimiz uchun birov bilmayapti deyotgan bo'lsak, xomtama bo'lyapmiz. Alloh yashirayotganligi uchun birov bilmayapti uni. Demak, uyalaylik Alloh. Ibn Masud roziyallohu anhu aytadi, Qur'oni Karimdagi Niso surasida 4 ta oyat bor, dunyodagi jamiki narsadan shu narsa afzal men uchun. 4 ta oyat. Ta'ala inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Birinchi oyat. Dunyodagi hamma narsada mana shu to'rt oyat yaxshida bilaman deydi. Mazmuni Alloh taolo shirkdan boshqa hamma gunohini xohlagan bandasi uchun kechiradi. Endi kim Allohga shirk keltirgan bo'lsa, ochiq, aniq zalolatga botdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما agar ular deydi Alloh taolo o'zlariga zulm qilib, gunoh ko'p qilib, Muhammad alayhisalom siz oldingizga kelishganida Allohdan kechirim so'raganida va siz ham ularga istig'for etganingizda Alloh taoloning kechiruvchi ekanligini topishgan bo'lar edi. Ya'ni bizga aytilyaptiki, agar sizlar gunoh qilsalar, o'zlariga zulm qilsalar, Allohga qaytinglar. Kechirim so'raylar, istiqoratini Alloh taolo nima qiladi? Kechiradi. Keyingi oyat. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Agar biz sizlarni qaytargan katta gunohlardan tiysanglar, tiyilsanglar deydi. Gunoh kabiralarni qilmasanglar, nukaffir ankum sayiatikum. Boshqa katta bo'lmagan gunohlarni, sayyiotlarni kafforat qilamiz. Ya'ni zikrukum mudhalan karima. Jannatga kirgizamiz. Hammada ayb bor, esimizdan chiqmasin. Hammada ayb bor. Modomiki gunoh kabira qilmabdimi, mayda gunohlarni Alloh kechirishni va'dasini qilyapti. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما kim yomon amal qilsa yoki o'ziga zulm qilsa so'ngra Allohga istig'for etsa Alloh albatta kechiradi birodarlar kechiraman kechiraman kechiraman deyapti sen faqat tavba qil istig'for et kechiraman deyapti Alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda marhamat qildi besh yuz yil bir kishi ibodat qildi tog' ustida to'rtta tomoni dengiz bilan o'ralgan nihoyatda bir baland tog' ustida bir rohib besh yuz yil ibodat qildi besh yuz yil qarang gunoh qilishlikka hech qanaqa imkon yo'q g'iybat qilgan odam yo'q birovni avlatiga qaragan hech kim yo'q hech kim yo'q faqat o'zi besh yuz yil ibodat qildi suvni chiqarib berdi buloq qilib Onozib Alloh taolasi sevib qo'ydi. Kunda bitta onoz pishdi, bitta onoz yedi, suvda tahorat qildi, ichdi, ibodat qildi. Boshqa ishi yo'q. Tirikchiligi, bola chaqasi yo'q. Allohning zikridan boshqa narsadan ovora bo'lmagan. Tekkiz odam. Alloh taolo qiyomat bo'lganda bandani jannatga rahmatim bilan kirgizinglar deganda haligi banda qilgan 500 yillik ibodatiga suyanib qo'yib, "Ya Parvardigor, meni amalim bilan kirgizdi." Alloh azza va jalla farishtalarga buyurdi, "O'lchinglar amalimni." 500 yil tinimsiz gunoh qilmasdan qilingan ibodatini o'lchaganda bitta ko'zini qorachig'ini shukrini adosiga yetmadi umid qilamiz bugungi suhbatimizni mavzusi Allohning rahmatidan umid degan mavzu shunda dodda turib oldi parvardigor rahmating bilan kirgiz rahmating bilan kirgiz alloh taolo rahmati bilan kirgiz hech kim jannatga kirishlikka amali kifoya qilmaydi shuning uchun bir odam bir odam namozdan, ibodatdan, bir islomdan uzoq yurgan bo'lsa, haligi odamda bir qo'rqitishlik bilan, qo'pasa qilishlik bilan, sen do'zaxga tushasan, sen Alloh hidoyat qil, bunaqa gapni gapirib bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, yasiru va la tu'assiru, bashiru va la tunasiru." Mana shu hadisni shiyo solishimiz kerak, ukalar. Ali bir Makka mushaffaq qattiq ketgan ukalar eshitdilar bu hadisni. Bu sahih hadis. Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadis. va la tu'assiru." Bu dinni oson qilib beringlar. Qiyinlashtirib yubormanglar. qoram qoram qoram mumkin emas tortib tashlamanglar deyapti ipini yengil qilib beringlar og'irlashtirib yubormanglar din bilan xursand qilinglar cho'chitib yubormanglar qochib yubormanglar koinotda o'zi alloh taolo yaratgan sunnatiga qarasa hamma yoq sekin sekin bo'ladi uy ham sekin sekin quriladi daraxt esangiz ko'chada ham sekin sekin hamma yoq sekin sekin bo'ladiyu islomga kirib kelishlikda birdaniga qattiqlik qilib oladigan bo'lsak sindirib qo'yamiz o'zimizni chunki rasululloh aytadi inna hada din matin fauvil fihi bu degan sahih hadis. Bu din deydi. Og'ir, mustahkam din. Fauvil fihi birrik yumshoqlik bilan, sekin-sekinlik bilan kiringlar bu dinga. Sababi deydi, innal mumbatta ma arzon qata va la zahran abqa. Shiddat qilayotganlarga bu. Eshitib qo'yinglar shu hadis bor. Zero otda deydi payg'ambarimiz, tinimsiz manzilga tezroq yetadi, chopdirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na ottirib qoladi. Tushuntira olyapsanmi? Chopta yo'lni otni dam bermasdan uni tabiati bor, maxluq zaif, ojiz banda u otam. Dam olish kerak u. Sekin-sekin bo'lish kerak, tabiatga qarash kerak. Lekin qattiqlik qilayotganlar uzoqqa bormasdan sinib ketishi degani. Chunki bu din insonni tabiati birdaniga yiqila olmaydi. Sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Endi umid dedik. Mana banda ollohni rahmatidan umid bitta qanoti bo'ladi. ollohni azobidan qo'rquv ikkinchi qanoti bo'ladi. mana shu ikkita qanot bo'lganda endi qush tekkiz uchgandek mo'min banda so'rib yuradi faqat jannat haqida gapiraversangiz yana bir holatga tushib ketadi do'zax haqida gapiraversangiz yana bitta holatga tushib ketadi ikkita narsa rahmatdan umid azobidan qo'rquv endi qarab turinglar o'zingiz qachon qilish kerak huzayr niyoz aytadi inson amal qilishlikka qodir bo'lganda amal qilish kerak endi qarib kasal bo'lib ojiz bo'lib qolganda yana umid qilish kerak Tushunarlimi? Qo'lida amali turib, imkoniyati turib, qilmasdan Alloh rahmatidan umid qilishiga to'g'ri emas. Qodir bo'lganda ibodat qilish kerak, Qur'on o'qish kerak, nafsini tiyish kerak. Endi ojiz bo'lib qolganda sadaqa berishlikdan yoki masjidga borish shunda umid qilinadi. Quyida Ibn Abi Rawatdan rivoyat qilinadi otasidan ba'zi ahli kitoblarda shunday so'z bor ekan. Alloh azza va jalla aytar ekan: "Ey odamlar, ey bandalar, men Allohman. podshohlarning podshohiman. Bu oyat emas, hadis emas, hikmatli so'z. Podshohlarning podshohiman. Podshohlarning qalblari meni qo'limda. Qaysi bir qavmni, qaysi bir xalqni yomon ko'rsam, podshohini qalbini o'zini xalqiga beshafqat, berahm qilib qo'yaman. Qaysi bir qavmni yaxshi ko'rsam, podshohini qalbiga mehribon qilib qo'yaman. podshohlarni la'natlab o'zlarini mashg'ul qilmanglar, menga istig'for etinglar, men shafqat qilaman, podshohlar shafqat qiladilar. tushunarlimi o'zimizga yarasha ob havo o'zimizga yarasha yer qimirlashi yoki qimirlamasligi o'zimizga yarasha baraka va hokazolar hammasi o'zimizga yarasha bo'ladi imom termiziy va ahmad keltirgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في من جنة أحد في جنة Bir mo'min banda Allohning huzurida qanaqa azoblar borligini bilsa va o'zini gunoh haqida fikr qilsa, jannatdan chiqib kim umid Mana aytayapmiz, hech kim jannatga amal etmaydi deyapti. Endi kofir deydi payg'ambarimiz. Allohning rahmati qanchalik keyinligini tasavvur qila olganida jannatdan u ham umid bo'ladi. Yana shu bir e, tobiinlardan ba'zilar so'zlar keltirilyapti. Tobiinlardan bir kishi vafot qilganda, ikkinchi bir tobiin shuni ko'ryaptida Ahmad ibn Sahl deyapti. Yahya ibn Aksamni tushimda ko'rdim vafot qilgandan keyin. Bu ajoyib narsa ekan eshitib qo'yamiz. Ey Yahyo, shuni gaplashyapti endi shu odam bilan. Bu oyat hadis emas, bu hujjat emas, bu ibratlanadigan so'z. Ey Yahyo, vafot qildingiz, Parvardigor oldiga bordingiz, qanaqa muomala qildingiz desa tushunar beryapti. Aytayaptiki, ey yomon choldi ey Alloh. Falon falon gunohlarni qilgansan deb so'raganida men aytdim Parvardigor, sen haqingda bunaqa gumonda emas edim. Sen haqingda bunaqa so'zlar eshitmagan edim. Alloh so'radi, nimani eshitding? Parvardigor islomda soqoli oqargan, islomda soqoli egilgan, beli egilgan, qarigan odamni azoblagani hayo qilaman deganini eshitgan payg'ambaringdan. Deganda Alloh menga aytdiki, payg'ambarim to'g'ri aytibdi. Men islomda soqol oqargan kishini azoblamayman, kim jannatga dedi. Hadis Qudusida keladi. Ana inda zonni abdi. Men deydi Alloh taolo, bandamni gumonida bo'laman. Meni qanday deb gumon qilsa shunday bo'laman. Kechiradi deb umid qilsa kechiraman, kechirmaydi deb umid qilsa, umid qilmasa, kechirishga umid qilmasa, kechirmayman. قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام وقال إن الله يستحي أن يعذب أحدا من قد شاب في الإسلام Jibril alayhisalom kelib menga aytdi payg'ambarimiz. Islomda qarigan kishini azob qilgan Alloh azza va jalla hayo qiladi. Endi islomda soqol oqargan oq soqol ham Alloh taolodan gunoh qilgan hayot. Hadislarda keladi, 40 yil islomda bo'lsa, juvonlikdan to'satdan keladigan o'limdan qazo qiladi Alloh. 50 yil yashasa, hisob kitobni yengil qiladi. 60 yil, 70 yil hokazo. 80 ga kirgan bo'lsa islomda kishi Alloh bu bandasini azoblagani hayo qiladigan mazmunda hadislar bor. Endi oq soqollar ham hayo qilsin Alloh taolodan gunoh qilgan. Oq soqollar ham farzandlarini haqida Allohdan hayo qilsin, namozga chaqirsin, qiziga ro'mol o'rasin, o'g'lini ibodatga chaqirsin. Tofga sen nima yeb o'tiravermasdan, qadam top kelding, halolmi, harommi deb so'rasin. Chunki Alloh sizni azoblamasligini xohlaydigan bo'lsa, sizdan Allohdan hayo qiling. Xuddi shuningdek, yoshlar ham hayo qilsin. Zero o'lim degan chalg'i hech kim ayab o'tirmaydi. Dehqonchilikni o'radigan, yig'ishtiradigan payt deganda egasidan so'ramasdan o'rinlaveradi. Chunki agar qolib ketadigan bo'lsa, chirib ketadi. xuddi shunga o'xshaganda qaysi bir kishini dehqonchi umri degan dehqonchilikda pishib qolgan bo'lsa u chalg'i so'ramasa kelib ketib ketadi shungacha hayo qilgan bo'lsa alloh uni azoblashidan hayo qiladi shuningdek yoshlar ham alloh taolodan hayo qilsinki agar mana yetti xil odamni alloh azza va qiyomat kunida o'zini taxtini soyasida soyalantirishini va'da qilgan ulardan bittasi shabun mashafi ibadati robbihi alloh taoloni ibodatida ulg'aygan o'spirin yigit deyiladi allohni rahmatidan faqat shayton umid bo'ladi alloh taolo haqida yaxshi yomonda bo'lishimiz kerak alloh taolo gunohlarimizni kechirsin o'zini rahmatiga dohil qilsin zero biz bilamiz har qancha amal qilmaylik jannatga kirishlikka bormalarni kifoya qilmaydi alloh azza va jalla qur'onni marhamat qildi إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم biz sizlarni qaytargan katta gunohlardan o'zinglar tinchinglar mayda sayyoatlaringlarni kechiraman dedi demak kechirishni umid qilamiz va alloh taologa tavakkal qilamiz alloh subhanahu va taolo o'zini rahmatidan dars tushmagan bandalardan qilgan bo'lsin o'zini jannatiga muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallam